Back salute, squad, salute. A O E. Why I accept. Our matlab. Our matlab. Please, thousand, Islam, thousand, Islam, thousand. Sir, many more deals. Yes, sir. Maragan supply chain, accept Mangaraj, Vishram, all of you. South Thar, Vedam 일제 헐 일제 헐 알거드네 알거드네 일도리자 일제 헐 일도리자 일제 헐 일도리자 일제 헐 일도리자 일제 헐 일도리자 롤롤롤 నేను బాడీ స్టిప్ తాగితేనే ఉద్యోగం చేయగలవా తాగితేనే పండగ